info om jalan ke jembatan baru ditutup hah tawuran iya. apa lawan bang ah, oh, oke oke oke bang makasih bang ya